Good morning guys! Uh, it's another weekend again and another ride. So bali sa araw na to, kasama ko na naman tong mga pamangking ko. May naidagdag na isa. Uh, ano? bali dalawa na silang babae ngayon. Tapos yung dalawang dalawang bulog doon sa harap. So bali sa araw na to, pupunta kami ngayon sa Magat Dam. Bali tong Magat Dam na to, eh, matatagpuan nga pala sa Ramon Isabela. Since galing kami ng San Isidro, uh, ang magiging ruta namin is dadaan muna kami ng dadaan kami ng Alicia Isabela tapos diretso kami ng San Mateo Isabela pagkatapos na yun na diretso na kami ng Armon kung saan matatagpuan na itong sinasabi nilang Magat Dam na pala itong Magat Dam isa yata ito sa pinakamalaking dam dati dito sa Southeast Asia hindi ko na lang alam ngayon bale kilala nga pala itong Magat Dam sa mga siklista dito sa Isabela kasi napakagandang magbike dito uh, makakapal kayong puno sa bulong bundukin maling dadaanan mo is akyat baba akyat baba kaya talagang kilala siya sa mga siklista rito kasi talagang may enjoy mo magbike dito so bali ang pupuntahan nga pala namin ngayon is hindi lang dun sa may yung sa may ahon papunta mismo sa dam kundi dediretso rin kami sa may viewpoint na sinasabi nila kasi kilala rin tong viewpoint na to sa mga siklista kasi masyadong, masyadong matarik yung daan masyadong matarik yung akyatan doon which is very challenging sa mga siklista gustong gusto nila pumupunta rito yun yung susubukan natin ngayong araw susubukan natin kung kaya natin eh, weekend warriors lang naman tayo every weekend tayo nagbabike kaya hindi ko sure kung talagang kakayanin natin pero yun na nga sabi ko na nga try natin subukan natin kaya di ba ah, nga pala update ko na lang kayo mamaya once na nakarating na kami sa may dam Bali, enjoy nyo na lang muna tong view na to. Isa rin to sa pinaka gusto ko eh, yung nagbabike sa maga. Ang ganda kasi lalo pag sumisikat yung araw. Tulad niyan, tingnan nyo. So, guys, na ah, sana ma-enjoy nyo tong video na to and samahan nyo kami sa aming pagbibisikleta and enjoy the view na rin yung mga nakukuhanan natin habang nagbabike tayo yun na nga guys balen dito na tayo sa may Ramon ah, fast forward ko na lang kasi medyo mahaba-haba to and then update ko kayo mamaya pag nasa main ahon tayo yun panoorin nyo kung paano ko lumakyat medyo matarik-tarik din eh kakapagod grabe tingnan nyo guys Kaloko nyo naman. ah. Hindi, get muna tayo doon. Oh. Para masulit naman. Ah, ano, nagpahinga sila saglit bago dun sa pinaka-main na mababa rin yung ako niya saka medyo mataray pero yun nga lang after niyan eh, bumaba rin kami kagad uh, dumiretso kami ng viewpoint dito sa may viewpoint talaga dito masusubok yung binti mo kasi kahit na siguro sa mga matatagal ng nagbabike may hirapan at may hirapan pa rin dito kasi talagang matarik yung daan Bale, yun na nga i-update ko kayo once na nakarating na kami tignan nyo na lang kung gaano katarik natin Bali, ito na ngayon guys, yung akyatan, daan papunta sa may viewpoint. Uh, bali sa daan kasi na to, habang tumataas ka, tumatarik ng tumatarik eh. Kaya talagang mapapala, mapapalaban yung mga binti mo rito. Ito lang guys, ano sana ng bindi ko. Ang problema yung baga ko. Grabe, sobrang sakit. Kaya yun, minabot ko na lang bumaba ng bike. Kinulot ko na lang pataas. Pero wala pa to. Palayo-layo pa tong part na to. Mga nasa kalahati pa lang tayo. Pero nakarecover ako sinubukan ko ulit yung siyang e-bike. Uh, pero <laughs> ganun din. Hindi rin ako nagtagal. Tingnan nyo na lang guys dito sa video kasi akala ko yun na yun eh hindi pa pala sa taas niya pa pala malapit na doon sa may viewpoint mas matarik pa pala kung gaano katarik doon sa may dinaanan namin kanina mas matarik pa pala sa part na to kaya tignan nyo na lang <laughs> hindi, hindi ko kaya pero next time siguro try ulit kakayanin na <laughs> Tara. Pasok tayo sa bike. Hindi ako katarekto. Ay! Meron. Abugay. Dahil na talaga na muna ko. Meron pa. <laughs> Hindi pa tapos. eh. Gusto mo na naman. nga. Yan ba yung viewpoint? Kaya ako kung akit pa kami dyan, mga na rin yung mga sama ko eh. Pati ako. Try natin pumunta dyan. Yan yung pinakamatalas. Dito lang ako sa akin. na ako eh. Pakita ko lang sa inyo guys dito sa taas. So, yun na nga. Ito lang yung ride natin ngayong araw. Uh, pagdating namin dito sa Tuktok, nagstay naman kami mga around 2 hours. Sarap magpahinga dito sa taas. Bali, ganda ng view, tapos lakas ng hangin. Preskong preskong, sarap magpahinga. Pero after nun, bumaba na rin kami. Bali, mauulit pa siguro to. Subukan ko ulit. Hindi ko kasi nagawang akyatin tong tuktok gamit yung bike eh. Binabaan ko. So, better luck next time. Pero pa naman siguro sa susunod ulit. Okay guys, thanks for watching. Bye!